estes gobernantes e os outros que estuveron detrás. Pero hoxe imos cantar pouco. A ver que se olla, coño. Insistimos, resistimos. Os pensionistas nunca nos rendimos. Insistimos, resistimos. Os pensionistas nunca nos rendimos. Non tedes voz, eh? eh, vamos a ver eh, hoxe un día máis obedecendo o chamamento que está facendo a coordinadora a nivel estatal se está mobilizando o mismo que aquí no conxunto das grandes cidades do Estado español polo tanto seguimos na dinámica que nos habíamos marcado é dicir, todos aqueles atisbos de acordos que poida haber entre partidos non nos van a paralizar. Non nos van a parar, compañeiros e compañeiras. Vamos a seguir movilizándonos hasta conseguir definitivamente todos os objetivos que nos marcamos. Vai a, van a intervir ahora dúas compañeiras da plataforma para dar lectura ao comunicado Así que, polo tanto, a, comp a compañeira Mercedes que veña para aquí e que empece a ler o comunicado. Veña. Bos días a todas e todos. Bos días, Ferrolterra. Vimos de coñecer polos medios de comunicación o acordo sobre as pensións públicas asinado polo PP e máis polo PNV. Coidamos que se deu acordo por causa das movilizacións que levamos a cabo pola coordinadora e recoñecidas a nivel internacional por diferentes medios. Por certo, os de aquí apenas falan de nós. E que o goberno cede a esta proposición co PNV, mas deseamnos claro que non queremos remendos. As melloras que se anuncian falan do acordo alcanzado entre o Goberno e o PNV, que establece que as pensións subirán a 1,6% no 2018, por mor da inflación prevista para este exercicio, e segundo IPC no 2019. Así mesmo, atrasan 4 anos hasta o 2023 a aplicación de factor de sustentabilidade e aumentase até o 56% no 2018 e até o 60% no 2019 a base reguladora da pensión de viudedade. O problema segue estando aí, pois compre derogar completamente esa lei do 2013 que establece o factor de sustentabilidade. Un desconto máis para os novos pensionistas e o índice de revalorización das pensións, unha fórmula para incrementar as pensións que nos condena ao ridículo 0,25% a partir do 2020, de novo, e que non ten parangón na Europa. Que somos? Cidadáns de segunda? As pensións de viudedade, que xa sabemos que segundo o aprobado no 2011, deberían estar no 2018 nun 59% da base reguladora, actualizaránse apenas o 56%. No 2019, segundo este acordo, estará ao 60%. Cousa que non é nada nova, pois xa se preveía dende o 2011. Van recuperar o perdido estes anos as persoas por haber conselado o PP ao 52%, as desbanditas pensións nos últimos cinco anos? Claro que non. Trátanos de idiotas. Pois que quede claro que a bellez non é idiotez. As movilizacións por todo o Estado do 22 de febreiro, do 17 de marzo, 16 de abril e daquelas, e, de, e daquelas outras que se vellen facendo en diferentes datas renovaron as estrategias electorais duns e os intereses partidistas doutros. Trátanos como mercaduría. Conseguimos que ceda e o dinheiro para as pensións apareceu onde dicían que non o había. E se está, e se este acordo se materializa por escrito, tenemos que decir que gañamos unha batalla, pero non gañamos a guerra. É necesario continuar coas movilizacións. Para que? Unha, para que se derogue o factor de sustentabilidade das pensións e non se aprace só 4 anos. Duas, para que se cambie o índice de revalorización pola actualización segundo IPC de todas as pensións e para que se devolva todo perdido dende 2011 ata o momento actual. E as pensións mínimas se establezan nos 1.080 euros que indica a Carta Social Europea. Terceiro, para que se establezan as medidas suficientes para reducir, primeiro, e eliminar despois a brecha de xénero nas pensións. Cuarto, para que se deroguen os aspectos negativos da reforma do 2011 sobre a idade de subilación normal e anticipada, cálculo da pensión e outras medidas, medidas que diminúen e dificultan o acceso á subilación. Quinto, para que se garanta o financiamento da Seguridade Social nos orzamentos xerais do Estado, complementando os ingresos por cotizacións, e non con empréstitos que endevedan a Seguridade Social e supoñen a base para unha reforma futura. Sexto, para que se cumpra o dereito constitucional a unha pensión digna e suficiente, situando o debandito dereito na sección segunda do capítulo segundo do título primeiro da Constitución, que, conforme as previsións do seu artigo 53, goza dunha protección reforzada, blindase na Constitución. Sétimo, para que se leve a cabo unha reforma integral do sistema da Seguridade Social que vai ligada a unha reforma laboral e outra fiscal, imprescindíveis para que o noso sistema sexa universal e sostive a longo plazo. Por iso, dende a coordinadora e dende as plataformas na defensa do sistema público de pensións, imos seguir movilizándonos polo cumprimento das nosas reivindicacións, até que se teñan en conta e se negocie con nosos representantes. Gracias pola vosa participación. Compañeiros e compañeiras de novo, o pasado 24 de abril celebrouse unha xornada de traballo en Bruselas entre unha representación da coordinadora estatal con funcionarios da Unión Europea. Encontro propiciado polos grupos da esquerda no Parlamento Europeo. Os funcionarios están a trasladar que a Unión Europea non ten competencias a nivel nacional, pero que si disponen de mecanismos de coordinación entre os países que a integran. Que estos mecanismos de control e coordinación sirven para ir desenrolando as políticas comuns en materias de desemprego, de seguridade e de protección social. Pero que ditas materias son de competencia exclusiva dos Estados membros. Polo tanto, compañeiros e compañeiras, A Unión Europea só dá recomendacións aos Estados e os Estados teñen suficiente marxen para desenrolar unhas políticas máis ou menos sociais. En ningún caso son de obligado cumplimento. Isto é importante, compañeiros e compañeiras, porque o que deixan ver claro é que os distintos gobernos que estiveron gobernando no Estado español podían ter feito perfectamente políticas moito menos agresivas coa ciudadanía. E o exemplo estamos a ter con o, o temos en Portugal. O secretario de Emprego e Asuntos Sociales da Comisión da Unión Europea ven a plantexar por onde van a ir as políticas en materias de pensións, compañeiros. Isto é moi importante porque están diseñando unha política non solamente para o Estado español, sino para o conxunto dos Estados da Unión Europea. Ven a plantexar este comisario por donde van a ir as políticas en materias de pensións. No referente aos diferentes sistemas de pensións públicas están a plantexar o siguiente traballar máis, xubilarse máis tarde, traballar máis anos e pensións máis pequenas, compensando todo isto con a contratacións de plans de pensións privados e individuais. Pero parece que non se dan conta de que con os salarios e sistemas de contratación que temos no Estado español vai a levar a miseria máis absoluta a maioría de xubilados e xubiladas. Con respecto ás pensións privadas, siguen a piñón fixo do regulamento sobre o produto europeo de pensións individuais. É dicir, desgravacións fiscais a tope para que se abran plans de pensións privadas. <coughs> Como conclusión, teríamos que os cidadáns da Unión Europea que teñan un alto poder adquisitivo terán pensións privadas que o resto dos cidadáns lle desgravaremos cos nosos impostos. É dicir, todo un exemplo de políticas antisociais. Con que finalidade se pretende alargar a edade de jubilación en países como España, con máis de 4 millóns de parados estruturais. Pois parece claro, se nos quere meter en un sistema de esclavitude para o século XXI. Se solicitou por parte da delegación da coordinadora estatal establecer compañeiros con compañeiros e compañeiras cidadáns de outros países europeos para poder abordar a loita e a mobilización de forma conxunta. Para facer frente ao regulamento sobre o produto de pensións individuais. Por lo tanto, se están dando pasos para unha confluencia cidadá non solamente no Estado español, sino no conxunto da Unión Europea. Este problema non o vamos a ter solamente nosotros. Nosotros o van a ter todos os cidadáns europeos. Compañeiros e compañeiras, gracias a todos e a todas pola vosa existencia. Permaneceremos en contacto para coincidir na próxima movilización. Moitas gracias.